Mein Name ist Florin Jenal. Ich arbeite als Liftmonteur beim Schindler Luzern, also grösstenteils eigentlich auf der Baustelle unterwegs. Ich bin der Luca Schmidt, ich arbeite im Schindler Luzern als Liftmonteur und bin im vierten Lehrjahr. Ein Aufzugsmonteur baut den Lift von A bis Z zusammen, das heisst von einfachen Grundteilen zu einem komplexen ganzen System. Die Lehre als Liftmonteur ist aufgeteilt in drei Bereiche. Zuerst die Grundausbildung in der Werkstatt, Nachher kommt ins Livecamp und nachher auf die Baustelle, wo man Details lernt. Ich habe Schinder gewählt, weil ich auch zu Ebiken wohne und ja, Schindler kennt man halt in der Schweiz wirklich. Man hat gute Möglichkeiten auch dort. Es ist ein Grossbetrieb. Ich arbeite gerne handwerklich und habe gerne auch Abwechslung in meinem Alltag. Und beim Liftmonteur ist halt einfach am einen Tag kannst du etwas Mechanisches machen und am nächsten Tag wieder etwas komplett anderes mit Kabel, und Strom. Das ist noch eine schöne Abwechslung. als Liftmonteur muss man ziemlich selbstständig sein. Man muss sich die Arbeiten einteilen können und auch wirklich an die Arbeit herangehen, sich ein Ziel setzen für den Tag und also wissen, was man jetzt machen muss und nicht eine Person sein, die einfach Aufträge bekommt und die kann ausführen, sondern sich selber Aufträge geben. Meine Hobbys in der Freizeit, ich spiele Landhockey recht viel, ich habe drei bis viermal in der Woche Training, zusätzlich habe ich auch noch einen Match am Wochenende. In meiner Freizeit spiele ich Handball, viermal in der Woche, Samstag Match. Der Sport hilft mir vor allem auch, wenn man körperlich musst arbeiten musst. Ah, mein persönlicher Highlight von der Lehre ist bis jetzt äh, die Autoprüfung eigentlich. Ich habe die Autoprüfung geschafft und habe dann ein Geschäftsauto bekommen als Monteur, weil man muss halt recht mobil sein, man muss das ganze Werkzeug immer mitnehmen Wenn du gerne handwerklich arbeiten und Bock auf das geiles Geschäftsauto hast, bewirb dich doch heute noch in der Schindler Berufsbildung als Aufzugsmonteur.